በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በያላችሁበት እንደምን አደራችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋና በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በካህልነቱ ሰዓት ሌሊቱን ባርኮ ጨለማውን አሳልፎ ሁላችንን በሰላም በሕይወት ጠብቆ ከዚች ዕለት ከዚች ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ጥቂት እግዚአብሔርን ቃል በማንሳት እንነጋገራለን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 45 ዛሬ የተነበበልን ወንጌል ነው። እንደ ርዕስ አድርገን የምንወስደው ይህንን ነው። በዚህ መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው የሚለው ላይ ነው ትኩረት መስጠት ያለብን። የእኛም በዓለም ላይ ያለነው ሰዎች እግዚአብሔር በሚሰራው ነገር አይምሯችን ካልተከፈተ ካላስተዋለ በዓለም ላይ ያለውን እግዚአብሔርም እየሰራ ያለውን ስራ መገንዘብ አንችልም እና በዚህ ዙሪያ ነው የምንነጋገረው። በወቅቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለደቀ መዛሙርቱ እንግዳ ሆኖባቸው ነበርና የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አስቀድሞ የተነገረ በቅዱሳት መጻሕፍት የተጻፈ እንጂ እንግዳ አለመሆኑን በሙሴ በነቢያት የተጻፉትን መጻሕፍት እንዲያስተውሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አእምሯቸውን ከፈተላቸው። በዚህ ምክንያት ነው አእምሯቸውን መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው የተባለበት ምክንያቱ ይሄ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እንግዳ ሆኖባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የመከራ ወቅት ነበር እና ይህንን ያለው በሶስተኛው ቀን ተገልጾ ነው። ከሙታን በተነሳ በሶስተኛው ቀን በመካከላቸው ተገኝቶ ከዛ አስቀድሞ ስለ ትንሣኤውም ስለ ሞቱም አስተምሯቸውም ነበረ። ከመጻሕፍትም ያለውን ሁሉ ይነግራቸው ነበረ። ያን ሁሉ በዛን ወቅት ማስተዋል አልቻሉም። ከሙታን ተለይቶ ተነስቷል ተብሎ ሲነገራቸው ማመን አልቻሉም። በዚህ ምክንያት ያ ሁሉ ሊሆን የቻለው እንግዲህ አይምሮ ስላልተከፈተ ነው። ምክንያቱም አይምሮ ቢከፈት ኖሮ ይህን ሁሉ ያስተውሉ ነበርና ማለት ነው። ፍርሃት አይምሮንም ይዘጋል። ጭንቀት፣ ብዙ ነገሮች አይምሮን ይዘጋሉ እና አይምሯቸው ስላልተከፈተላቸው በዛ መካከል ተገኝቶ ይሄ ዛሬ የምታዩት ነገር የተደረገው ነገር አርብ የአርብ መከራ እሁድ ትንሣኤ እንግዳ ነገር አይደለም። በመጽሐፍ ተጽፎ አስቀድሞ ያለው ነው። ያ ነው የተፈጸመ ብሎ ነገራቸው እና ስለዚህ መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው የተባለበት ምክንያት ይሄ ነው። ቀጥለው ሰው የሚያየውንና የሚሰማውን በዓለም ላይ የሚደረገውን ማስተዋል የሚችለው እግዚአብሔር የሚያዩ አይኖችን፣ የሚሰሙ ጆሮዎችን፣ የሚያስተውል ልብን ሲሰጠው ብቻ ነው። ምንም ጊዜም ቢሆን ዛሬም ብንለው ያን ጊዜም ቢሆን በማንኛውም ሰዓት እግዚአብሔር በዓለም ላይ የሚሰራውን ነገር ሁሉ ሰው በአይኑ አይቶ በጆሮ ሰምቶ በልቡ ወይም በአይምሮ አስተውሎ ያንን ነገር ካልተረዳ በስተቀር በዝግ አይምሮ ምንም ነገር ሊረዳ አይችልም። የሚያየውም ምንም አይመስለውም፣ የሚሰማውም ምንም አይመስለውም። በዚህ ላይ ምንም ትኩረት ሰጥቶ ወደ ራሱ ህይወቱን መተርጎም ወዴት እየሄደ ነው ይሄ ነገር? ምን እየሆነ ነው ይሄ ነገር? እኔ ሳው እንዴት ነው የምሆነው የሚለውን ብዙ ላያስብ ይችላል። ይህ ዝግ አይምሮ ከሆነ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ዛሬ ብቻም አይደለም። እግዚአብሔርን በዚህ የተነሳ ብዙ እስራኤልን የወቀሰበት መጽሐፍ አለና ሙሴ የእስራኤልን ልጆች ሁሉ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ እግዚአብሔር በፊታችሁ በግብፅ ምድር በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሁሉ ያደረገውን አይኖቻችሁ ያዩቸውን ታላላቆች ፈተናዎች፣ ታላላቆች ተአምራትና ድንቆች አይታችኋለን። ይህንን ተመልክታችሁታል፣ አይታችሁታለን። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግን አስተዋይ ልብና የሚያዩ አይኖች፣ የሚሰሙ ጆሮችን እስከ ዛሬ ድረስ አልሰጣችሁም አላቸው። አያችሁት እንጂ ምንም ያስተዋላችሁት ነገር የለም። ሰማችሁት እንጂ ምንም ያስተዋላችሁት ነገር የለም። ለምን እንዲሆነ ቢባል እግዚአብሔር አስተዋይ ልብ፣ የሚያዩ ጆሮ፣ የሚያዩ አይኖች፣ የሚሰሙ ጆሮች እስከ ዛሬ ድረስ አልሰጣችሁም አላቸው። ይህን በዘዳግም ምዕራፍ 29 ቁጥር 12 ላይ እንመለከታለን። ይህ የሆነበት ምክንያት ተአምራትን እያዩ መርሳት፣ እግዚአብሔር የሚሰራውን ነገር አይቶ ወደ ነበሩበት መመለስ፣ እግዚአብሔር አይምራቸውን ሲቀሰቅስ እነሱ ተመልሶ መተኛት። እንዲህ ሆኖ በዚህ ምክንያት አይታችሁ ያን ሁሉ ነገር አድርጎ ያን ሁሉ ስራ ሰርቶ አይናችሁ የስጋ አይናችሁ አየ፣ ስጋዊ ጆሮችሁ ሰማ እንጂ የሚያስተውሉና የሚሰሙ ጆሮ ግን ወይም የሚያስተውል አይምሮ አልሰጣቸውም። ለዚህ ነው አይምሯቸውን ከፈተላቸው የተባለ። እግዚአብሔር አይምሮ ካልከፈተ በስተቀር የሚደረገውን ማየት አንችልም። ቅዱሳን ሐዋርያት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈተላቸው አእምሮ ቅዱሳት መጻሕፍትን አስተዋሉ። እንግዲህ ቅድም የተነሳንበት ዋናው ፍሬ ነገር መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው የሚል ነው እና እሱ ከከፈተላቸው በኋላ ግን ቅዱሳን ሐዋርያት በሚገባ ቅዱሳት መጻሕፍትን እየመረመሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ማነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ትንሣኤና እርገት ከቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃ እያቀረቡ ትምህርታቸውና እምነታቸው መጽሐፋዊ መሆኑን በሕዝቡ ፊት እያረጋግጡ ነበር። ይህ የተከፈተ አእምሮ በትክክል ስለሰራ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትም ሆነ ትንሣኤ አስቀድሞ በመጻሕፍት ነቢያት የተናገሩት በመጻሕፍት የተጻፈ መሆኑን ስላረጋገጡ እነርሱም ደግሞ ያመኑበት እምነታቸው መጽሐፋዊ እምነት ይህ ባህላዊ እምነት አለ። ዝም ብሎ ምኑ ቅጡ የማይታወቅ እና መጽሐፋዊ እምነት መሆኑን በህዝቡ ፊት አረጋገጡ። ይህ ያመንነው እምነት መጽሐፋዊ ነው፣ በያዛችሁት መጽሐፍ ውስጥ የሚገኝ ነው። ስለ ክርስቶስ ሞት፣ ስለ ክርስቶስ ትንሣኤ፣ ስለ ክርስቶስ እርገት በአጠቃላይ ይህን የመሳሰሉ በብሉይ ኪዳን በተለያዩ ነቢያት የተነገሩ የተረጋገጡ የተጻፉ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እነሱም በተከፈተ አእምሯቸው በብሉይ ኪዳን ያሉትን እነኝን ትንቢታት ሁሉ አስተውለው ሃይማኖታቸው ወይም እምነታቸው መጽሐፋዊ መሆኑን በህዝቡ ፊት ያረጋግጡ ነበር ነው። እኛም ዛሬ እምነታችንን መረዳት ምድራዊ ህይወታችንና ሰማያዊ ህይወታችንን ማስተካከል የሚቻለን ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚያስተውሉ ልብ ሲኖረን ነው። አዲስ መጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ አይጻፍም። ያው ብሉይ ኪዳንም ሆኖ አዲስ ኪዳንም ያው ነው። ሌላ አዲስ አይጻፍም። በዛ ብቻ ነው ራሳችን በየዘመኑ በየጊዜው መጻሕፍት የሚጻፉ ቢሆን ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎም ባልተጠራም ነበረ። የታሪክ መጽሐፍ ብቻ ሆኖ በቀረም ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር በሙሴ አስጀምሮ በሐዋርያት ያጠቃለለውን የዓለም መመሪያ የሆነውን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ጊዜ አጻፈ። በቃ ከዛ በኋላ ማንኛውም ክፍል በዛ እየተመራ በዛ ራሱን እያስተካከለ መኖር አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነታችንም ስለ ምድራዊ ኑራችንም ስለ ሰማያዊ ኑራችንም ሁሉንም ያካተተ ነው። ከስነ ፍጥረት ማለት ከተፈጠርንበት ጊዜ ጀምሮ በዓለም ላይ የምንኖረው ኑሮ ምን መምሰል እንዳለበት ከዛም በኋላ ወደ መቃብር እንደምንወርድ ከመቃብር በኋላ ምን እንደሆነ ከትንሣኤ በኋላ ምን እንደሚጠብቀን ይህን ሁሉ እግዚአብሔር ክብረ ምስጋና ይግባውና በዛ መልኩ እግዚአብሔር አጽፎታልና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናያለን። ለዚህ ነው እንግዲህ ህይወታችንን እናስተካክልበታለን ወይም ደግሞ ካስተዋል አይምሯችን ከተከፈተ ዛሬ ዓለምን ለቀን ከመሄዳችን በፊት ምክንያቱም ዓለም ዛሬ በጣም ተጨንቃለች። በየቀኑ የሞት መርዶ፣ በየቀኑ የሞት ጥላ እያንዣበበባት ስላለ በዚህን ሰዓት ይሄንን ሰምቶ ይህንን አይቶ እንዴ መስተካከል አለብኝ፣ ይህን ማሟላት አለብኝ፣ ይህን ማድረግ አለብኝ፣ ጉድለቴን ይሄ እንኳን ይሄኛው የሚጠፋ ዓለም እንኳን ባይሆነኝም የማይጠፋኝን ለያዘው ይሄ ዛሬ የምንኖረው ኑሮ ለነገ ህይወታችን ወሳኝ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የምናምን ከሆነ ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የማያምን ላምን ይችላል። በመጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምን ሰው ግን የዛሬ ህይወታችን ለነገ ህይወታችን ወሳኝ ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው የሚለውና የኔና የእናንተንም አእምሮ እግዚአብሔር ይክፈት፣ መጽሐፍትን እንድናስተውል በቀሪ ዘመናችን ምን ማድረግ እንዳለብን እንድንረዳ እንድንገነዘብ ማለት ነው። ስለ ህይወታችን የተጻፉት ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስተውል ልብ ከሌለን ምድራዊም ሆነ ሰማያዊ ኑራችንን ሰማያዊ ኑራችን የጎሰቆለ ይሆናል ምክንያቱም ቅዱሳት የተጻፉትን መጽሐፍ ቅዱስ ካላስተዋል እምነታችንም ሰማያዊ ምድራዊ ኑሯችንም ሰማያዊ ኑሯችንም ጎስቋላ ነው የሚሆነው። ይህን መጽሐፍ ቅዱሱ ያረጋግጠው ማለት ነው። መጽሐፋዊ እምነት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ብቸኛ የመዳኛ መንገድ ነው። ይህን የምልበት ምክንያቱም ብዙ ኢመጽሐፋዊ ያልሆኑ እምነት የራሳችን የክርስትና የምንለውም አብዛኛ ስሙ ነው እንጂ መጽሐፋዊ ያልሆነ ነው። ወይንም ስለ መጽሐፉ ላይ ያመንከው ምን ይመስላል መጽሐፍ ላይ ብንባል የምናቀርበው ነገር የለም። አብዛኞቻችን በስም ክርስቲያን እየተባልነው ነው። ከዛ ውጭ የሆነማ ሌላ ጉዳይ ነው እና መጽሐፋዊ እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚገኝ ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ማቅረብ የምንችልበት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር የተሰጠ ብቸኛ የመዳኛ መንገድ ነው። ከዛ ውጭ መዳን የለምና ማለት ነው። ይህ መጽሐፋዊ የሆነ የባህልና የልማድ እምነት ከምንም ሊያድን አይችልም። በልማድ ክርስትና ሆን፣ በባህል ክርስትና ሆን፣ ክርስቲያን ሆን፣ ይሄ ከምን የሚጠቅም ነገር የለውም እና ዛሬ ነው እንግዲህ አስተውለን ከልማዳዊ ከባህላዊ እምነት ወደ መጽሐፋዊ እምነት ተሸጋግረን እኔ ያመንኩት ይሄን ነው፣ እኔ ያመንኩት እምነት በመጽሐፍ ቅዱስ ምን ይመስላል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፈዋል ማለት የምንችለው ዛሬ በቀሪ ዘመናችን ነው። እምነታችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዲሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ ቅዱሳት መጻሕፍት ቅዱሳን መጻሕፍትን የጻፉልን ቅዱሳን ሐዋርያት ኢየሱስ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የሚለውም ራሱ አነጋጋሪ ነው። ለምንድን ነው ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን የሚል ነገር አለ። እንደገና በዚሁ በመልእክቱ ላይ አሁን ደግሞ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ በዘመኑ ይሄ በሚጻፍበት ወቅት ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለም፣ ክርስቶስ ኢየሱስ አይደለም ነው። ክርስቶስን ነው የምንጠብቀው ነው የሚሉት አይሁድ። አንተ ክርስቶስ ከሆንክ ና ከመስቀል ውረድ ለማለትም የፈለጉበት ያሉበት ምክንያቱ ይሄ ነው። ምክንያቱም በእነሱ ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ ስላልሆነ ነው። ሐዋርያው ግን በዘመኑ የተነሱ አስቸጋሪዎች ስለነበሩ ኢየሱስም እርሱ ክርስቶስም እርሱ መሆኑን ሲገልጽ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም በስሙ ሕይወት ታገኙ ዘንድ ይህ ተጻፈ ብለዋል። ሕይወት የሚገኘው በዚህ በዚህ መስመር ስለሆነ ማለት ነው። ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ እናምን ዘንድ ምን ሆነ? መጽሐፍ ተጻፈ። ካመንስ በኋላ አምናችሁ በስሙ ሕይወት ታገኙ ዘንድ ማመን ዋጋ ስላለው ማለት ነው። ዝም ብሎ በባህል የሚታመን ነገር አይደለም። ከክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማነው ከክርስቲያን ቤተሰብ ተወልጃለሁ ክርስቲያን ነው የሚለው አይደለም። ራሱ ለምንድን ነው ማምነው? በማመኔ ምን አገኛለሁ? ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለው መታወቅ አለበት። ትውልዱም ይህን ነው ማወቅ አለበት። መጽሐፍ ቅዱሱ ግን ምን አለ? ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ እምነት በዋስትና ወይንም ደግሞ በሞግዚት የሚሆን ነገር አለ ራስ እና ታምኑ ዘንድ አምናችሁም አለ በስሙ ህይወት ታገኙ ዘንድ ምን ሆነ? ይህ ተጻፈ። ሐዋርያው ይህንን ጽፎ መልእክቱን ባስተላለፈበት ማለት ነው። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 31 ላይ የምናገኘው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ትኩረት እየሰጠን እያየን ያለ ነው መጽሐፍት መጽሐፍትን ያስተውሉ ዘንድ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ነው። መጽሐፍት ለምን ተጻፉ? በይበልጥ በዛሬ ወቅት እግዚአብሔር ቅስቀሳ እያደረገ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ሰው ደጅ ቆሞ እያንኳኳ አሁን ይህን ሰምቶ ራሱን የማያስተውል ራሱን የማያስተካክል ከሆነ አይምሮ የሌለው ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ቅዱሳት መጻሕፍት ሰዎች እምነታቸውን እምነታቸውን ምድራዊ ሕይወታቸውንና ሰማያዊ ሕይወታቸውን በሚገባ ተረርተው በምድር በሰማይ በፈጣሪ የተዘጋጀላቸውን ጸጋና በረከት ወርሰው እንዲኖሩ የተጻፉ ናቸው። ከሙሴ ጀምሮ እስከ ራእይ ዮሐንስ ድረስ ያለው መጽሐፍ ይህንኑ ነው። ከዚህ ውጭ ምንም ታሪክ የለውም። ታሪኩ በሰው ዙሪያ ላይ ነው፣ በሰው ላይ ነው የተሰራው ማለት ነው። ምንድነው እሱም ሰዎች እምነታቸውን መጀመሪያ ያ እና የሚፈለገው እምነታቸውን ምድራዊ ህይወታቸውን ሰማያዊ ህይወታቸውን ይህንን በሚገባ እንዲረዱ ነው መጽሐፍት የተጻፉ። ሰማያዊ ህይወት ምን ይመስላል? እዚህ ቁጭ ብለን ገና ያላየነውን ሀገር እዚህ ሆነን እናጠናዋለን ወይም እዚህ ሆነን እንረዳዋለን ማለት ነው እና ምድራዊ ህይወታችን ከተበላሸ ሰማያዊም ይበላሻል። በዚህ ምክንያት መጽሐፍት በእግዚአብሔር ቸርነት ተጽፈው እምነታቸውን ምድራዊ ህይወታቸውንና ሰማያዊ ህይወታቸውን በሚገባ ተረድተው እምነቱንም በሚገባ መረዳት ያስፈልጋል። ምድራዊ ኑሮም ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውንም መረዳት ይገባል። ሰማያዊ ኑሮ ከሌለ በምድራዊ ኑሮ ላይ በስርዓት መኖር አይቻልም። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለ ሰው እግዚአብሔር ጽድቅና ኩነኔ መኖሩን የሚያክሰው ነው በዓለም ላይ በስርዓት መኖር የሚችለው። ይህንን የማያምን ካለ ካለ ግን ምንም አይመስለውም። ጽድቅና ኩነኔ መኖሩን ስለማያምን እጠየቅበታለሁኝ ወይም ይህን ዋጋ አገኝበታለሁ ብለውም የሚያስበው ነገር ስለሌለ እንደፈለገ ሊሆን ይችላል። በእግዚአብሔር ቃል የሚመሩ ሰዎች ግን ጽድቅና ኩነኔ አለ፣ መጻሕፍት ይናገራሉ። ስለዚህ ምድራዊ ህይወቱን ለሰማያዊ ህይወቱ ያዘጋጃል ማለት ነው። ከን ያለሁት ሰው ለሁሉም ፍጥረት ምንድነው? ሰው ከሁሉም ፍጥረት የተለየ በሁለት ዓለም ዓለም የመኖር እድል የተሰጠው ልዩ ተወዳጅ ፍጡር ነው ሰው ማለት ነው። መላይት በአንድ ዓለም ነው የሚኖሩት። እንስሳ አራዊት በአንድ ዓለም ነው የሚኖሩት። ሰው ብቻ ነው በሁለት ዓለም እንዲኖር የተፈቀደለት። ይሄ ደግሞ በራሱ ችሎታ ወይንም በራሱ እውቀት ያገኘው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ ሰውን ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ስላደረገ የሁለት ዓለማት ባለቤት እንዲሆን ፈቀደለት። ይሄ ምንን ያሳያል? ተወዳጅ መሆኑን ይህ እንግዲህ ሰው ተወዳጅ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስን የሚመለከት ሰው ከኦሪት ዘፍጥረት ጀምሮ እስከ ራዕየ ዮሐንስ ያለውን ከተመለከተ ሰውና እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚወደው እንዴት እንደሚያፈቅረው ምን እንዳደረገለት ሊረዳ ይችላል። ይሄ ተረት ብቻ ሳይሆን በስነ ስርዓቱ የተገለጸ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ለሰው ያለውና በሁለቱም ዓለማት ማለትም በምድርም በሰማይም እንዴት መኖር እንዳለበት የሚገልጽ ከእግዚአብሔር የተሰጠ መመሪያ አለው። ማ ሰው በምድር በዚህ መልኩ ትኖራለህ፣ በሰማይ በዚህ መልኩ ትኖራለህ፣ በዚህ መልኩ ታምናለህ ተብሎ የተሰጠው አለ ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማና በተሰጠው መመሪያ ከተመራ ሰማያዊ ህይወቱ ብቻ ሳይሆን ምድራዊ ህይወቱም የተባረከ ይሆናል። እንዲህ በመከራ በጭንቀት የተሞላ ሙታን የሚያስቆጥር ዓለም አይደለም። ሙታር እንዲቆጠሩ የተደረገው የኃጢአት ውጤት ነው። ከዚያ በፊት በታሪክ እንሰማ ነበረ። ሰብአ ትካት በማይአ ጠፉ፣ ሰዶምና ገሞራ በእሳት ጋዩ፣ ሌሎችም ሌሎችም ስንሰማ ኖረናል። በዘመናችን ደግሞ እንዲህ አይነቱ ነገር መጣ ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለምን ሆነ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ እንዲሚያደርገው ለሚለው ችግሩ እኛ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ከመመሪያ ውጭ ስለምንኖር ማለት ነው። በህይወት እንድንኖርበት የተሰጠውን መመሪያ በመጣሳችን ዓለም ከእግዚአብሔር ከራቀች ብዙ ጊዜዋ ስለሆነ በብዙ መልኩ የራስን ጥበብ በማምለክ በልዩ ልዩ ኃጢአት እግዚአብሔርን ወደ ጎን በመተው ይህም በመሳሰለው ወደ ጎን ይሄዳ ነበርና አሁን አንቀጠቀጣት። አሁንም መዳኛዋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሌላ ምንም መዳኛ የላትም። አለመኖሩም በዓለምን ተረጋግጧል። አሁንም ሌላው ቢቀር ይሄኛው እንኳን የመኖራችን እድል ባይኖር ለቀሪው ዘመናችን ራሳችንን ማስተካከል ይኖርብናል። ባለችን በተሰጠችን ቀንም ይሁን ዘመንም ይሁን እና በዛ ራስን ማስተካከል ይጠበቃል እና ህይወቱ የተባረከ ይሆናል ነው። ምክንያቱም አሁን ጥቅሱ ህይወቱ እንዴት እንደሚባረክ ነው የምናየው። እግዚአብሔር የምድሩንም የሰማዩንም ስለነገረን የምድሩ እንዴት ነው የሚባረቀው ቢባል የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህንም በረከቶች ሁሉ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል፣ ያገኙህማል። አንተ በከተማ ቡሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻህም ቡሩክ ትሆናለህ። የሆድ ፍሬም የምድርህም ፍሬ የከብትህም ርቢ የበግህም ርቢ ቡሩክ ይሆናል። ምን ሲሆን አንተ እግዚአብሔርን ቃልስ ብትሰማ ይሄ ነው የሚባርከን በዓለም ላይ መቼም ሰው አንተ የተባረክ ትሆናለህ፣ ሁሉ ነገር የተባረከ ነው ተብሏል። እዚህ ላይ የምናየው መጽሐፍ ቅዱሱ ያለ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የምንመራ ከሆነ ተመልከት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል፣ ያገኙማል። አንተ በከተማ ቡሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻህም ቡሩክ ትሆናለህ። የሆድህም ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ቡሩክ ይሆናል። ያዞት ሁሉ እንግዲህ በዘመኑ የተጻፈ በዚህ መልኩ ነው። ይሄ ማለት ይሄ ለተወሰነ ዘመን ተሰርቶበት ያበቃ ታሪክ የተከተተ ታሪክ አድርገን ወሰር ነው። ዛሬ ከጠበቅነው ዛሬ ከተመራንበት የሚባርከን ይህን ሁሉ የምናገኝበት አልመሰለንም። ቢመስለን ኖሮ ከዚህ ውጭ ሌላ ምን ያስፈልግ ነበረ? እና ይሆናል። ቀጥለዋለሁ። እንቅብህና ነው ቡሃቃህም ቡሩክ ይሆናል አለ። ምርቱ ነው ምልክቱ። ቡሃቃ ደግሞ ቤት ውስጥ እናቶች የሚጋግሩት የተባረቀ ይሆናል፣ የጤና እንጀራ ይሆናል። እዚህ ድረስ ነው እግዚአብሔር ከደጅ እስከ ማጀት ድረስ ገብቶ የሚባርክ ጌታ ነው እና ሁሉ ነገር የተባረቀ ይሆናል፣ ቡሩክ ይሆናል። አንተ በመግባትህ ቡሩክ ቡሩክ ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ቡሩክ ትሆናለህ። ይሄ ሁሉ ምን ሲሆን እግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ። ለዚህ ነው መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ ልባቸውን ከፈተላቸው። የኔና የእናንተም ልብ ከተከፈተ ይህንን ያያል። ይህን ካየ ለካ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተባርኮ የሚኖረው በዚህ መልኩ ነው ብሎ ይህን ወደ ተግባር ይለውጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሊሉ ከኔ በፊት የነበሩትን ሰዎች እንደባረካቸው እኔን ባርከኝ ቃልህን እሰማለሁ በቃልህ እኖራለሁና በረከቱ ይደረግልን እንድንለው ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ በስተቀር መጽሐፍ ቅዱሱን ዝም ብለን እንደ ጋዜጣ የምናነበው ከሆነ ዋጋ የሌለው ነገር ይሆናል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 2 ይህ በሙሴ ዘመን ስለ ሰው ምድራዊ ህይወት የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን እስካሁን ያየነው ማለት ነው ሲሆን በኢሳይያስ ዘመን ስለ ሰው ምድራዊ ህይወት የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንዲህ የሚል ነው። በኢሳይያስ ዘመን በየዘመኑ እየተነሳ ነቢያትን ያጻፍ የምለው ለዚህ ነው። ምን አለ? በዛን ዘመን ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር አለ። ኑ እንዋቀስ እናንተ እንዲህ አድርጋችሁኛል፣ አንተም እንዲህ ነው የለ እንዴ ይሉትም ይሆናል እንግዲህ ማን እና ኑ እንዋቀስ ከተባለ መወቃቀስ የጋራ ስለሆነ ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር አለ። አሁንም እግዚአብሔር መፍቀሬ ሰብ መሆኑን ነው የሚገልጸው። እዚህ ከትቢያ ጋራ ከአፈር ዛሬ ሰው ቢመስል ነገ አፈር ትላንትና ያልነበረ ነገ የማይኖር አፈር ከሆነው ጋራ ኑ እንዋቀስ ይላል። ይሄ ፍቅር ነው። ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር። ከዛስ ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳ ትነጻለች። እንግዲህ አሁን እንደምንመለከተው ከነ ኃጢአታቸው ነው የሚቀርቡት ማለት ነው። ከነ ኃጢአታቸው ነው ኑ ያለው ማለት ሰው ከነ ኃጢአቱ ወደ እግዚአብሔር ካልቀረበ በስተቀር ከእግዚአብሔር ርቆ የሚነጻበት መንገድ የለውም። ለዚህም ነው ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን አለ ቃልቷል ማለት ነው። አለላ እንደምታውቁት ቀለም ውስጥ የገባ አክርማ ስንደዶ ነው እና የመጀመሪያውን ከለሩን አጥቷል ቀለም ውስጥ በመግባቱ በዛ ምክንያት አለላ ይባላል እና ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን ባህሪያቸው፣ ጠባያቸው፣ ምናቸው ተለውጦ ምን እንደመሰለ ነው የሚያሳየው። አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች። አመዳይ ታቁታላችሁ ነጭ ነው ማለት ትነጻለች። እንግዲህ ከነ ኃጢአታችሁ አቅርቦ ኑ ላንጻችሁ፣ ኑ ከኃጢአታችሁ ልገላግላችሁ እያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ያሳያል? ሰው ወዳጅ መሆኑን መፍቀር የሰብ የሚባለው ለዚህ መሆኑን እንመለከታለን። ትነጻላችሁ እንደ ደምም ብትቀላ። ይህም በሌላ መልኩ አገላለጽ ነው። አሁን ኃጢአቱ ነው እንደ ደም የሚቀላ ማለት ነው። ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች። ማን ነው የሚያጠራት? እሱ ራሱ ምን ሲሆን ወደ እግዚአብሔር ሲቀርቡ እኔና እናንተም የሆኑ ሌላ መጽሐፍ አይጻፍም። ኃጢአታችን እንደ አለላ ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ቀርበን እንደ አመዳ እንዲነጻ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። ኃጢአታችን እንደ ደም የቀላ ቢሆንም ወደ እግዚአብሔር ቀርበን እንደ ባዘቶ እንዲጠራ ማድረግ ከኛ ይጠበቃል። አለበለዛ መጽሐፍ ቅዱሱ ጋዜጣ ብቻ ይሆናል፣ ወሬ ብቻ ይሆናል ማለት የማንጠቀምበት የማንገለገልበት ምንም ጥቅም የማናገኝበት ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ጥንቱንም ክርስቲያንን ወይንም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የምንመራ ሰዎች ነን ባንል የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ይልና ከዛ እንግዲህ ብትመጡ የምታገኙት ይህንን ነው። ህይወታችሁ ይህንን ይመስላል። ባህሪያችሁ ተለውጦ መልካችሁ ተለውጦ ተበላሽቶ ይህንን ነው የምትመስሉት። ከመጣችሁ ግን የምታገኙት እንደ አመዳይ ይነጻል፣ እንደ ባዘቶ ይነጻል። ንጹህ ትሆናላችሁ፣ አነጻችኋለሁ። ከመጣችሁ ነው ኑ እንዋቀስ ብሏል። ከመጣችሁ ብሏል። ካልመጡስ ይሄ እንግዲህ ከኃጢአት ነፃ መውጣት ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። የእግዚአብሔርን ጥሪ ሰምቶ መጀመሪያ ሙሴም ቅድም ያለው የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እኮ ነው ያለው እና ይሄ እንግዲህ ከኃጢአታቸው የሚነጹት ከኃጢአታቸው የሚገላገሉት ወደ እግዚአብሔር በመምጣታቸው መሆኑን ከማረጋገጡም ጋር ቀጥሎ ያለው እሺ ብትሏል እንዴ ከኃጢአታችን ለመንጻትማ ለምን ይሻንልም አንልም እንዴ ጥቅሙ እኮ የእኛ ነው ብላችሁ እሺ ብትሉ ለእኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። የሰማይን አላለም፣ የምድርን በረከት ትበላለ። እንግዲህ አባቶቻችን የልጅ ልጅ እስከ አራት ትውልድ ለማዕቀብ ከኦሪተ ከትበል ከራሜ ከራሜ ከወትሬ ውሉደ ውሉድከ ተብሎ እየተነገረ ነው። ምን ማለት ነው? ኦሪትህን፣ ህግህን፣ እግዚአብሔር የሰጠህን ትእዛዝን ከጠበቅ የደለበ ድልብህን ትበላለ፣ የልጅ ልጅ እስከ አራት ትውልድ ታያለ ነው የሚለው። ይሄ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ቃል ነው። አዎ አራት ትውልድ ሩቅ አይደለም፣ በእኛ ዘመን በይበልጥ ሩቅ አይደለም። አራት ትውልድ ቅርብ ነው። በእነሱ ግን አራት ትውልድ ትንሽም ሊሆን ይችላል። ምናልባት ይሄ መጽሐፍ በተጻፈበት ዘመን ላይ አራት ትውልድ እንደኛም የቀረበ ባይሆንም ቅርብ ነው። ከነዛ በፊት በነበሩት ሰዎች ዘንድ ግን እድሜያቸው ሰባት መቶ ዘጠኝ መቶ ስለሆነ ረዥም ነው እና አራት ትውልድ ትኖራለ የሚለው በእነሱ ዘንድ ኢምንት ሆኖ ሊታይ ይችላል። ያም ሆነ ይህ ግን የምድርን በረከት ትበላላችሁ ነው ያለው እግዚአብሔር። ይሄ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ከመጣን ኃጢአታችን ከኃጢአታችን እነጻለን፣ የምድርን በረከት እንበላለን። ሞቱ ቀርቶ መቀሰፉ ቀርቶ ያለ ጊዜ መጥፋቱ ቀርቶ የምድር በረከትን እንበላለን። እምቢ ብትሉት እምቢ ብትሉ ግን ብታምፁም ሰይፍ ይበላቸዋል። የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና እናስተውል። እንግዲህ የሚታ ውጤት ምን እንደሆነ ማለት ነው። እሺ ካላችሁ የምድርን በረከት ትበላላችሁ፣ እምቢ ካላችሁ ሰይፍ ይበላችኋል። በዛን ጊዜ ምናልባት ይሄ በተጻፈበት ወቅት ሰዎች በሰዎች ላይ ጦርነት ይከፍቱና ሰዎች በሰዎች ላይ ይዘምቱና የሰው ደም ያፈሱ ይሆናል። ዛሬ ግን ባለቤቱ ማንም የማይመልሰው ማንም የማይቋቋመውን የሞት ሰይፍ ለቀቀ በዓለም ላይ። ምን ይመልሰዋል? ይህንን እንግዲህ የትኛው ስልጣኔ ነው ይህንን የሚመልሰው? በእኛ ዘመን የመጣው የሞት ሰይፍ መመለሻ የለውም። መመለሻው እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ከገባን እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ቅድም እንደተናገርኩኝ በዚህ እንኳን ቢመታን ያንን ካስተካከል አይቆጨንም። ግን በዚህም ሳንሆን በዛም ሳንሆን ከቀረን ነው ችግሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ማነው? ይሄ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ነው። እግዚአብሔር ከአይነ ሞት ይሰውረን፣ ከሞት ሰይፍ ይሰውረን፣ እንደ ቃሉ እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን። እግዚአብሔር አምላካችን በያላችሁበት ይባርካችሁ። ከአይነ ሞት ይሰውራችሁ፣ ዓለምን ሁሉ እግዚአብሔር ከአይነ ሞት ይሰውርልን። ያስተማረን የመከረን ይችን ሰዓት ባርኮ የሰጠን ጌታ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን።